with me Every week is fashion week for me I just went to Barney, spent your whole year salary I never wore Yeezys, that's a fact Every week is fashion week for me Porque soy Perry y me desaparezco. ¿Se murió? Bueno, me voy. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. Hablen y mátense para allá. Me gustas, baby, tú me encantas ¿Cuántas veces te lo he dicho y todavía no son tantas? Amo como hablas, me gusta cuando callas Cada vez que te veo todos los sistemas fallan Me gusta más que la pizza, más que las películas de Pixar Sisa, sueño con besarte frente a la torre de pizza Tus ojos son como charinga porque me notizan ¡Eh, diamantito! ¡Aurino no comparte la comida! ¡Konnichiwa! ¡Déjame en